料理はたっぷりありますのでこれで時間が稼げるよそのらななんだからをかけるねよしでは 悔しい悔しい粛清粛清だ何かお困りのことはありませんかどうぞ悔しい 任せなってばよ

私に任せなって 戦艦ありがとうございますリンクします私が先頭に立つよ、あなたの狙いは変わるの力を感じる

エンカウントリンクします逃げても無駄だ失礼してやるあとはお任せでございます ンします覚悟しろ得意反射ともめこれがゲヘの空気委員会の力だ